内藤内藤哲也内藤哲也おめえのあれは読み切った明日明日楽しみにしとけ You just tap out I hate Naito I despise him before I said I was going to piss in his hat and throw it in the Tokyo Bay I'm gonna take a big shit in it when I win the tournament. I'm gonna pose naked with the New Japan Cup. You know what, fuck Naito. He's not even a champion. I'm a double Rishi champion right now. And when I win the New Japan Cup, I'm taking Okada's heavyweight title. i まあ、グラウンドテクニックであったり、まあ、スタンディングでの関節技であったりこれはねこのプロレス界においてピカイチだよ本当1番2番を争ってるぐらいの高いレベルなんじゃない彼は俺もあのグラウンドテクニック関節技ジャベのテクニック俺は彼にはかなわないよそれは素直に認めますよだからこそ明日尼崎大会のメインイベントで 彼のテクニックを存分に味わいたいっすねその上でまあ勝ってしまうでしょうね、まあ、鈴木君は特に高道のくとかちょっと面倒くさい選手はいますけども、うんまあ、それを気にすることなく明日はザック・セイバージュニアに集中したいかなと彼のテクニックを存分に味わいたいなと俺は楽しみですよ。 まあというわけで明日ニュージャパンカップの1回戦尼崎のお客様にハッピーエンドとはこういうものだというものを皆様にお見せしますよ楽しみに待っててくださいではアスタマニアナアディオス